परमानंद यूनिवर्सिटी ट्रस्ट द्वारा आयोजित सातवें अंतर्राष्ट्रीय योग कॉन्फ्रेंस सम्मेलन में इंदौर में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा कौटिल्य एकेडमी के एमडी श्री सिद्धांत जोशी को कर्मठ कर्म योगी के अवार्ड से सम्मानित किया गया श्री जोशी इंदौर को उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए यह अवार्ड दिया गया है इस अवसर पर कहा गया कि सिद्धांत जोशी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में भी ज़बरदस्त योगदान दिया गया है डीएवीवी के कुलपति नरेंद्र धाकड़ तथा परमानेंट यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के चेयरमैन एवं प्रमुख डॉक्टर ओमानंद गुरु जी भी इस अवसर पर मौजूद थे सम्मेलन में 24 से अधिक देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी शामिल हुए